Bienvenidos a Marihuana Televisión News 65. Este mes iremos a Spanavis Madrid y estaremos en la World Cannabis Conference. Hablaremos del recurso del PP a la Ley Catalana de Asociaciones y asistiremos a la presentación del Círculo Sectorial Canábico de Podem País Valencià. En Top Cultivo hablaremos de la ansiada cosecha. ¡Empezamos! La actualidad de este mes vuelve a dejar en segundo o tercer plano todo lo relacionado con el cannabis para los medios y los políticos. Sin embargo, en Madrid se ha celebrado la primera Spanavis y las World Cannabis Conference, y allí nuestro compañero Alexandro Oria comprobó que se están moviendo muchas cosas. En este momento me encuentro con a mi lado Bernardo Soriano, de Regulación Responsables y SIF Abogados. Y hablando de la vuestra propuesta, del vuestro trabajo de presión hacia el lado político, ¿qué, nos puedes contar? ¿Cómo está siendo todo eso? Bueno, la verdad es que la estrategia central ha sido impulsar una ponencia parlamentaria en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado y una vez que ya presentamos ese texto en el mes de marzo, lo que estamos intentando es que esa comisión mixta se abra cuanto antes y la ponencia se desarrolle eh, con premura. ¿no? ¿Qué estamos haciendo para eso? Pues desde las distintas autonomías se están planteando por las distintas organizaciones propuestas, iniciativas, pronunciamientos del Pleno, mociones para eh, instar al Gobierno a que aperture esa ponencia parlamentaria lo antes posible y pronto eh, se haga este estudio sobre una regulación y que cristalice en una regulación efectiva. La semana pasada nos dicen que estamos a la espera, porque las subcomisiones debe haber varias en espera, por lo menos tres, entonces tenemos que ver si llegamos a final de año. Mm. Así, ah, que bueno, esto va súper, súper despacito, cuando yo creo que en realidad todo sería muchísimo más sencillo, ¿no? Tengo como esa sensación de que mm. nos están dando todo el rato ahí la mm. palmadita y... Venga, que ya llega, que ya llega, que ya llega. Y y también debatir tanto evidencia, evidencia, cuando ves lo que ocurre en Canadá, en Israel, en Estados Unidos, Alemania, ¿por qué nosotros somos menos pacientes que ellos? ¿no? A mi lado hay Oriol Casals eh, de Casa Paraula y sobre todo representante de la Rosa Verde, la entidad que ha propuesto, eh, que ha, promovido la, aprobación eh, de la ley catalana sobre asociaciones de cannabis y que hace un par de días ha sido recurrido por el gobierno central. Eh, Orioles, ¿cuál es la tu opinión? Bueno, mi opinión es que es una decepción, una pequeña decepción porque ya nos lo esperábamos de alguna manera que hubiese actitud, pero realmente yo creo que va a ser un gran, un gran recurso, una gran defensa del recurso que se va a hacer y va a, ver, va a dar la posibilidad de realmente poner, digamos, explícitamente cuál es la posición del gobierno y de un partido que representa una parte de España contra toda la, demás población de España y ese partido, esa, digamos, esa negativa a la regulación, se basa en la prohibición del consumo, no del cultivo, sino del consumo en las personas, o sea, el consumo ilegal de estupefacientes. Consideran que las personas no tienen derecho a consumir. O sea, lo que va a hacer el, el, Partido Popular y el Gobierno es defender la ley de Francisco Franco, defender la prohibición del consumo. Nosotros defenderemos los derechos civiles eh, ayudando al Parlamento de Cataluña en, esta, en este caso. Héctor, cuéntanos cuáles son las novedades del caso Panna. Bueno, las novedades a nivel, digamos, del Tribunal Constitucional mm, aún estamos esperando la respuesta. Tampoco tenemos el posicionamiento de la Fiscalía, que está tardando mucho más si tenemos en cuenta que a principio de años eh, salió eh, el informe fiscal en el caso Evers. Y las novedades que hoy hemos hecho públicas es nuestro escrito de alegaciones complementario al recurso constitucional, al recurso de amparo. Es decir, cuando admiten a trámite un recurso, pues dan plazo para nuevas alegaciones en donde se ha actualizado si se han incorporado, incorporado nuevos argumentos. FANAG está cerrada, con sus actividades suspendidas, la cuenta bloqueada, o sea, seguimos en coma. Pero a pesar de que estamos en coma, eh, hay signos de vida, la asociación como tal sigue existiendo, no la han clausurado, o sea, no la han eh, borrado del registro porque entre otras cosas no ha tenido ninguna condena la, propia asociación y, vamos a ver qué estrategia legal sigue como tal asociación. Así que PANAC sigue viva, sigue en la clandestinidad desgraciadamente, pero yo espero que va a seguir tirando adelante. volvemos a Spanavis. Ahora vamos a Top Cultivo. Adelante, Iván. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más esperados por todo cultivador, la cosecha.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 Es normal que los nervios aparezcan a la hora de cosechar nuestros primeros cultivos. No sabemos cuándo cortar nuestras plantas, pero somos conscientes de que no podemos estar jugando mucho. La diferencia está entre tener una producción óptima con hierba bien madura, con todas sus propiedades, o echar a perder el trabajo de varios meses. Una de las primeras referencias que tenemos para saber cuándo cosechar es lo que dice el banco de semillas. Pero cuidado, esto es solo una referencia, ya que puede cambiar por las condiciones o el lugar donde cultivamos así que solo nos valdrá para hacernos una idea general y poder estar atentos cuando llegue el momento. También nos podemos fijar en los pistilos, cuando se ponen marrones es una señal de que la planta está madurando, pero en este caso también tenemos que tener cuidado, ya que pueden haber otras causas que los oxiden, el viento fuerte, una falta de riego o el rocío de las noches. De hecho, muchos cogollos habrán perdido la mayoría de los pelitos marrones cuando estén bien hechos. El método más fiable es la observación de los tricomas, las glándulas que forman la resina del cannabis. Para ello nos ayudaremos de lupas de al menos 10 aumentos, siendo ideales las microscópicas de 50 a 100. Una cámara de fotos con macro también nos puede valer. Si predominan con color cristalino será pronto para cortar, lo ideal es que hayan pasado a color lechoso y aparezcan ya algunos con un tono ámbar. Se recomienda cortar cuando los de color ámbar estén por el 15%. Aunque la variedad será determinante, las plantas más maduras producirán un efecto más narcótico, mientras que las cosechadas con los tricomas entre cristalino y lechoso serán más eufóricas o psicoactivas. También hay que observar nuestra planta, cuando deja de desarrollarse y las hojas amarillean de producir pistilos nuevos. Ya no consume tanto río como antes y es cuando parece que ya no da más de sí. Hay factores como la meteorología cuando llegan las tormentas o la amenaza de que se extienda alguna plaga con la que no hemos podido acabar, que pueden hacernos adelantar la cosecha. Y ahora es el turno de Triple X, que desde Badajoz nos pide consejos sobre algún producto que pueda usar para proteger sus plantas de marihuana de los periodos climáticos adversos. Triple X, una buena idea para hacer a tus plantas más resistentes es reforzar el sustrato con minerales ricos en oligoelementos. Top Vulcan de Top Crop es un abono mineral en polvo de roca volcánica de la isla de Java, finalmente molido. El polvo de lava es rico en oligoelementos esenciales para toda planta. Este polvo permite a las plantas enfrentarse a los periodos climáticos más adversos y refuerza sus defensas ante ciertas enfermedades al aumentar la resistencia de sus tejidos celulares. Conseguiremos un mayor aprovechamiento de los macronutrientes que se han aportado al cultivo mejora la estructura del suelo y reduce el pH a ser ligeramente ácido. Por su origen y ausencia de tratamiento químico alguno, es ideal para cultivos 100% ecológicos. Vamos a responder a la pregunta que desde Chátiva nos hace llegar Juanita Hierbabuena. ¿Hay que hacer un lavado de raíces y dejar de abonar antes de la cosecha? Juanita, lavar las raíces de tu marihuana antes de la cosecha es altamente aconsejable, puede suponer la diferencia entre disfrutar de uno de los mejores cogollos o tener una hierba infumable. Siempre es recomendable hacer un lavado de raíces al final de la floración, especialmente si se han usado fertilizantes del tipo mineral que pueden dejar residuos en las plantas y alterar el sabor y olor de los cogollos. Si los nutrientes y minerales que se han usado aún están presentes en la planta cuando se cosecha, la calidad de los cogollos disminuirá, llegando a hacerlos desaconsejables para usos medicinales. El lavado de raíces lo podemos realizar de 10 a 14 días antes de cortar las plantas. Podemos observar los tricomas de los cogollos para elegir el mejor momento. Cuando aproximadamente un 80% presentan un color hechoso, ya nos estamos acercando a la última fase de maduración. También podemos fijarnos en el aspecto general de la planta, cuando ésta deja de producir flores nuevas y ya solo engordan los cogollos. Para lavar las raíces, regaremos las plantas con abundante agua, asegurando que ésta drene bien. Como medida, se suele utilizar el triple de agua que la capacidad de la maceta. Pero también podemos fijarnos en el color del agua que se está drenando hasta que ésta salga limpia, ya que el tipo de sustrato y los abonos que hayamos utilizado harán que necesitemos más o menos agua. Lo haremos poco a poco, de forma continuada, regando, dejando que drene, volviendo a regar y así sucesivamente hasta que el agua que se escurre salga transparente. Tras el lavado, el sustrato habrá perdido todos o casi todos los nutrientes que contenía. Ahora nuestras plantas se verán obligadas a consumir alimento residual que todavía está presente en ellas mismas. Transformarán su energía en madurar los cogollos y veremos cómo sus hojas amarillean. A partir de este momento ya no debemos abonar más, para asegurarnos que quedan la cantidad mínima de minerales. Simplemente regaremos con poca cantidad de agua. También podemos dejar pequeños periodos de sequía para causar un pequeño estrés en la planta, que ayudará a que esta madure. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero que os haya sido de ayuda estos consejos para sacarle el mejor partido a vuestros cultivos de cannabis. Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. O si queréis saber un poco más sobre el cultivo ecológico, os invito a visitar mi canal que se llama La Huerta de Iván. Saludos y hasta la próxima. A pesar de que la policía multara a unos cuantos asistentes y el resto se viera molestado por la excesiva seguridad del recinto, Madrid ha cogido con éxito la primera Spanavis, con una destacada presencia de empresas del sector e importantes novedades. Nuestra compañera Rita nos lo cuenta. Estamos en la primera edición de Spanavis en Madrid y mi primera feria del cáñamo. A ver qué nos encontramos dentro. Estamos en Sensisit con David, el responsable de comunicación. Hola David. Hola, hola, encantado. ¿Y qué habéis venido a lanzar aquí? Pues esos son productos que hemos lanzado eh, un poco hace un par de meses. Aquí es una, nuevos productos, eso más comida como aceite de cáñamo, em, proteína y la semilla de cáñamo. Eso lo puedes comer cada día, yo lo como en mi ensalada cada día. Y aquí tenemos nuevos productos que son eh, aceite de CBD pero con coco lo que se combina eh, con el coco, el CBD funciona mejor, se absorbe mejor, pero también tiene un buen sabor. Tenemos nuevas variedades que hemos lanzado, son 14 variedades que llamamos Classic Redux, como una reinterpretación de variedades nuestras, pues feminizadas y automáticas de variedades que conocemos todos. ¿Qué te está pareciendo esta edición de Spanavis? Pues siempre me encanta estar en España, que bajo dos, tres veces al año y en Madrid es increíble. Hace buen tiempo, casi 30 grados, que en Holanda ahora tenemos 6 grados. Es increíble, hay bastante gente también, un buen ambiente, siempre encontramos nuevos amigos. Y menudo despliegue, ¿no? ¿Habéis hecho en Madrid? Claro, hemos llegado aquí con mucha gente, muchos amigos, incluido el Museo de Barcelona, que tiene un espacio por encima de 100 eh, metros cuadrados, con un poco la exhibición que tenemos en Barcelona y en Amsterdam. Here is a display about um, uh, an exhibition that we did in Amsterdam and in Barcelona. It's called The Pope Smokes Dope and it's about the influence of cannabis on contemporary music, 20th century music. starting from, uh, of course, uh, Cap Calloway, Reefer jazz musicians in the 1920s and 30s, up towards uh, reggae music, hip hop music, and also uh, artists like Rihanna uh, that are uh, influenced and interested by, by the plant. Here we have a little section about, um, about smoking culture, with a few images of smoking throughout the years in many places around the world. So from Belgium to America to the Netherlands, and here is uh, some pipes. Uh, here we are very proud of course, there's an African pipe and some contemporary things and it's to show people. Here we are uh, with a little piece about the plant with the oldest known image of cannabis from a book from the 5th century towards later pictures of cannabis, uh, cannabis sativa. Of course everyone knows about medicinal marijuana, it was very important in the 19th century already and we have a beautiful selection of uh, medicinal bottles that are also in display in the museum in Amsterdam and in Barcelona. And we show a few here. And uh, well, one other aspect, you know, cannabis is not only for recreational use, but there's a hemp culture that goes thousands of years back. And here are some images from uh, yeah, an international hemp culture showing that the plant has always been part of, uh, of society and civilization. Uh, we hope to see you in Amsterdam or in Barcelona, uh, two really beautiful museums about the plant. that we like and love so much. Tras promover una proposición no de ley en les Corts Valencianes, se ha presentado el Círculo Canábico Podemos del País valenciano Allí acudieron Antonio Montiel y Beatriz Gascó, diputados en Les Corts, quienes dejaron claro su posicionamiento, junto con Joan Bertomeu del estudio jurídico and Javier Mirabete de Terapéuticas Hierbas Castelló y Noemí Sánchez de Rema como representantes de la sociedad civil. Nosotros defendemos el papel de los clubes sociales, creemos que son fundamentales para evitar monopolios, igual que el autocultivo, porque si no el riesgo que tenemos es que habrá un momento en el que el cannabis se descubrirá como un nicho de negocio para muchas farmacéuticas y lo que queremos es no solo acabar con la prohibición para el uso terapéutico y el uso recreativo, no solo acabar con el tráfico de drogas como un nicho de negocio que va asociado al tráfico de blancas, al tráfico de personas o al tráfico de armas, sino queremos también no caer luego en las manos de los monopolios farmacéuticos. Y mm, vamos a luchar para que no caiga en pocas manos el cultivo. Defendemos un cultivo además agroecológico, sostenible y en el que eh, se pueda ayudar a las personas a mejorar su estado de salud, pero también para usos recreativos pero que sea un producto de mucha calidad. Por eso vamos a defender eh, también que las, semillas no recaigan en, pocas eh, empresas, como ha sido la tendencia en el sector eh, agrícola en general a nivel mundial. Y vamos a también trabajar para que todas las tierras cultivadas, abandonadas ahora, puedan dedicarse a, un cultivo que tiene un mercado potencial de entre 15 y 35 mil millones, como algunos estudios han probado. Lo que nos interesa como a y como como a cercle de, Podem ...es eh, picar de de la taula Aquesta és una situació que se té que també parlar al País Valencià i fonamentalment en els nostres cercles, és a dir, en la gent que està treballant des dels pobles, que pugui tindre també coneixement de totes aquestes coses i plantejar-ho també a nivell local, a nivell, eh, a nivell dels pobles del País Valencià. El Congreso peruano ha aprobado por una inmensa mayoría un proyecto de ley que autoriza el uso terapéutico del cannabis, así como su producción y elaboración. 200.000 peruanos pueden verse beneficiados por la medida que no contempla el uso lúdico. Por otro lado, el Ministerio de Salud colombiano ya ha concedido 6 de las 12 licencias que tiene previstas para producir derivados del cannabis con fines médicos y científicos. MedColombia, con capital español, ha sido la última empresa en conseguirlo. Con la implicación de diferentes universidades, Colombia aspira a liderar la investigación y fabricación de derivados de cannabis, así como el desarrollo de variedades con fines medicinales e industriales. En Holanda siguen trabajando con la regulación. Ana Afuera de ENCOT nos habló de ello en Spanavis. Lo que pasa es que no convence a todo el mundo porque no incluye los pequeños cultivos ni pretende tocar el autocultivo de momento y bueno, pues allí también estamos eh, luchando para para que se puedan, para que sea una regulación más transversal más inclusiva. No se tiene que dejar de hacer el trabajo y de reivindicar los derechos de las personas usuarias porque si no, eh, al final esos derechos quedarán vulnerados. Entonces creo que es importante que el activismo continúe haciendo su trabajo. El 4 de noviembre iremos a la Menor Cannabis, una copa entrañable donde se exhibirán las mejores muestras de las Baleares. El día 18 vuelve la fiesta de la cosecha a Castellón, por Castelló Cannabis Club. Y en Colombia, noviembre va a ser un mes grande. El 18 y 19 se celebra el segundo Congreso de Cannabis Terapéutico de Bogotá, un espacio de interlocución con proveedores, proveedores e investigadores. Y del 24 al 27, la segunda Expo Weed Expo Medewit, la segunda Feria Internacional del Cannabis Medicinal en Colombia, en el Jardín Botánico de Medellín, del 24 al 26 de noviembre, con 150 expositores internacionales y nacionales, con un enfoque académico, científico y comercial que habilita espacios para estudiantes, profesionales, investigadores y médicos interesados por la temática. Expo Medewit, no te pierdas nuestro próximo programa de Marihuana Now. Habrá un concurso con premio, así que atentos. Y para seguir informados este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 162 de septiembre. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 239 y un regalo, como siempre. Y en internet, lamarihuana.com, con la información más actual. Como siempre, sed felices y hasta pronto. Eh, este recurso del Constitucional a la ley catalana, que es una ley de regulación del cannabis bastante interesante y que ha dado una seguridad jurídica importante en estos últimos meses en Cataluña y que pretende también impulsar la regulación en España, es un ataque eh, a la libertad de las personas, es una oportunidad también, no solamente es un ataque, sino una oportunidad para defender y dejar bien clara cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es que eh, las personas adultas tenemos derecho a disponer de nuestra, mente, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra salud como mejor consideremos. Por tanto, no eh, encontramos que el, que el Estado español ni ningún otro Estado esté legitimado para impedirnos desarrollarnos como nosotros entendemos como personas adultas. Todos creo que estamos de acuerdo en ello, encontraremos muchos apoyos y seguramente que conseguiremos bien pronto pues, eh, pues revertir digamos, la situación de incerteza que hay ahora mismo. Y muchas gracias a todos y con todos contamos. Gracias.